刚刚我车上吹的，刚刚这位先生把吹起来，把把我们气球弄爆了。好长啊，吹起来，然后还把那个绑上去啊。屁啊！都很在讲，那角色肺活量很大。哦，就绑上面，然后，然后一下，那个粉红色爆掉。骗人！骗人！然后变紫色，又变感觉彩破。骗人！骗人！真的，去问你有班男生？他们讲话不准的，他们因为他门没有男生。